نواب کی ہماری طرف نواب شاہ سے لاہور کی طرف جو ہمارے ساتھ سنگت میں شامل ہوئے ہیں دوست ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معروف شخصیت ملک فیصل صاحب اندرون لاہور کے موجود ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا ایک عرصہ اس دھرتی پہ آتے ہوئے گزارا آئیے پوچھتے ہیں ان کو یہاں سے کیا فائدہ حاصل ہوا ہے کہ وہ ہر سال بلا ناغا سیون کی دھرتی پہ اس مبارک کے موقع پہ آئے پہنچتے ہیں یہاں پہ آئے ان سے ذرا پوچھتے ہیں جی السلام علیکم جناب سیون کی دھرتی پہ بڑا سکون ملتا ہے بڑا پیار ملتا ہے پنجاب سے آتے ہیں اسی لیے کہ ہمیں نا مزہ آتا ہے سیون آ کے نا بڑا سکون روحانی سکون ملتا ہے تو میں تو یہی چاہوں گا دیکھنے والوں کو میری درخواست ہے کہ آپ ہی آئیں مرشد پہ سلام کریں اور دلی سکون پائیں اور اس کے ساتھ ایک خربوزہ بھی پایا جائے گا یہ خربوزہ اسے فری دیا جائے گا اور یہ میں آپ کے چینل کو یہ لیڈی والے کی طرف سے میں خربوزہ فری دیتا ہوں یہ آپ بات کرو میڈیا یہ بتاؤ کہ تمہارا خربوزہ کیا بھاؤ گیا جی بھائی جان ابھی ہم موجود ہیں ان کا پھل جی، کے اندر بہت کرواٹ ہے یعنی پھل ہے یہ میٹھا ہوگا کہ نہیں تمہارے شیر کا یہ بات بھی کاٹ کے ذرا یہ میٹھا ہے کہ نہیں ادھر ادھر ذرا پورا کرو ذرا بات کرو نا کیا ہوا ایک بڑا ہی بات ہو گئی ہاں، ابھی ہو گئی بات آگے بتا میٹھا میں کھا کے دیکھو میٹھا ہے مجھے تو میٹھا لگ رہا ہے ادھر کرو ذرا میٹھا سے جی میٹھا لگتا ہے

آواز کی نہیں بولو بولو ادھر اچھا جی تو یہ ہے بھنا ہوا اچھا۔ اس کے اندر یہ مسالہ ویسے ڈالا ہوا پر یہ تھوڑے زبردست ہوتے ہیں وی آئی پی ٹائپ کے یہ ذرا اس کی ویڈیو لو یہ کس طرح کا ہوتا ہے ہاں، جی۔ یہ کہتے ہیں بھائی کہ یہ سموسہ ٹائپ ہے یہ سندھ کی ہے پیداوار یہ جی ہاں سندھ کی نواب شاہ کی ہے پیداوار پیداوار نواب شاہ کی سوگات ہے یہ یہ پیداوار ہاں کیسے پیداوار یہ آپ لوگوں نے بنایا نا یہ لاہور میں نہیں ملتے پیداوار ہی سوگات لگاؤ کی اچھا، ادھر جو چیز ایسی ہوتی ہے وہ پیداوار یا سوگات ہوتی ہے لاہور میں ہاں، بولو ہاں۔ ہاں، بول رہے ہیں ٹیوشن ہو کوئی گھر وہ اپلوڈ ہونی ہے جو چیز ادھر سے نہیں میں اچھا کیا کہہ رہے تھے آپ یہ پوچھ میں کہہ رہا تھا کہ جو چیز ادھر سے ملتی ہے نا ادھر ہمارے پنجاب میں بہت کم ملتی ہے ہاں تو وہ سوگات ہی ہوئی ہاں ادھر کی سوگات ادھر کی پیداوار ہاں جو ہماری ادھر سوگات ہے ادھر کی پیداوار ہے تو اس میں کوئی غلط بات اچھی بات اچھی بات ہاں جی اچھی بات ہے کیا نام ہے کیا نام ہے پنجابی جو بھی بولتے ہیں رائٹ بولتے ہیں ظہیر آباد ظہیر آباد نام وڈے لینا ہاں بڑا خوش رہا وائنڈ اپ کرو وائنڈ اپ وائنڈ اپ جی بات